你是从天降的幸运，我愿掉进温柔陷阱。你把眼睛闭上。要干什么？我有东西要给你。快点闭上啊！我劝你最好不要捣鬼。好，好，好，我不捣鬼。 整天毛手毛脚的，谁让你刚刚突然睁开眼睛的，害我吓一跳。这是什么？这个是小兰小铺特制的护身符，有了它就能避除灾运，质量特别好，是居家旅行的必备良品。这个颜色的只有一条吗？我要两条。就一个了，不好意思啊，姑娘。哦，好吧。要两条做什么？ <laughs> 你一条，我一条。 这个东西呢，在我们那边只有两个互相喜欢的人才会。才会什么？嗯，我去那边买条烤鱼，你等我一下。互相喜欢的人。 你不是说在你的世界，两个互相喜欢的人都会有这个吗？这个不是上次那个老板说只有一个的那个吗？你是从哪里得到的？我自己做的。秦王爷，没想到你还挺浪漫的嘛。